يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها الأحبة إلهي وحو قرآن كينوغو تلمامية بري إني نحوغو فكرنا war kuwa iimaanka laga helay oo alla ka cabsada baa ilaahay yidhi waltandur nafsun maa qadamat liqadin baa ilahay yidhi naf waliba ha eegto berri waxay u horumarsatay habeenkii markaad seexanayso bal xisaabta oo waxaad isweydiisaa war haddaad caawa naftu kaa baxda maxaa kaa horeeya oo ilaahay wuxuu ina leeyay walaa takunuu kaladiina nasuu allaha ansaahum anfusahum ulaa'ika hum lfaasiquun ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa subxaanah wa tacaala kuwa mu'miniintahay miyaan wakhti aanay gaadhin quluubtoodu ay khushuucda baa ilaahay yidhi oo ilaahay dikrigiisa iyo waxa xaqa la soo dejiyay u khushuucaan oo aanay la mid noqonin baa ilaahay yidhi kuwii kitaabka la siiyey oo fataala calayhim ulamad wakhtigu wuu ku dheeraaday dabeetana wakhtigii loo dheereeyey qalbi enga ka qaaday idan ayuha alaxiba nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray xabaal dabeetana wuxuu hi man saaxibu hada alqabr war xabaashan yaa ku jira waxay idhahdeen fulaan hebel baa ku jira dabeetana wuxuu hi ragcataani axabu ilaa haada min baqiyati dunyaakum kaa xabaashaa ku jira maanta sow ma aragtaan laba ragcadood oo salaada ayuu waxaa adduun haysataan oo dhan ka jeceliya maanta bini aadamka adduunka korkiisa joogaa waxaa jirta xaqiiqo uu isku wada waafaqsan yahay xaqiiqat almowt waxaa bini aadamku isku wada waafaqsan yahay in la dhimanayo qof kastoo aadan oo dunidan joogaa inuu maalin ka bixi doono su-aasha adag ee u baahan qof kastoo bini aadam inuu isweydiiyaa waxay tahay famaada bacda almowt tan inaad ka tegayso waad ogtay waana la hubaa hortaana dadkii soo maray waa ka wada tageen ilaahayna subxaanah wa tacaala isagoo xaqiiqadaa sugaya buu nebi maxamed wuxuu leeyahy innaka mayitun wa innahu meyituun diciduu nolol loo dayn lahaa sayidulmursaliin baa nolol loo dayn lahaa walidaalika baa ilaahay wuxuu leeyay innaka meyit nebi maxamedow adigu mid dhintay ama mid geeriyoonayaatay iyaguna waa kula mid baa ilaahay leeyay wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhuld afa in mita fahum alkhaaliduun kullu man calayha faan wayabqaa wajhu rabbika duljalaali waalikraam idan adduunka waa laga wada tegayaa waxaana la wada rumaysan yahay haadihi daar hiya daaru mamar waddo inay tahy qofka socodka ahi waddada uu qaado inay la mid tahay ilaahay wuxuu qur-aanka ku tilmaamayaa qul ina almowta aladii tafiruuna minhu fa innahu mulaaqiikum geerida ka baxsanaysaane ka ordaysaan waa idinla kulmaysa bini aadamku geerida ma jecla meel yari markay ku xanuunto xagga dhakhtarkaad u cararaysaa waxaad hanti haysatoo dhammaad ku bixinaysaa waxaasoo dhammina waa uun geerida bal haddaad dib u dhigi karta inaad dib u dhigto ama inuun inaad ka baxsato ilaahayna wuxuu leeyay qul ina almowta aladii tafiruuna minhu fa innahu mulaaqiikum waa idinla kulmayaa geeridaasi maxaa ka dambeeya uma turadduuna ilaa caalimi alghaybi waashahaada fa yunabbi'ukum bima kuntum tacmaluun waxaa ka dambeeya waxa weya in rabbi lays hortaago kullu nafsin daa'iqat lmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama faman zuxzixa can innaari waudkhila aljanna faqad faaz wama alxayaatu dunyaa ilaa mataacu lguruur idan geerida waxa ka dambeeya waa alwuquufu bayna yaday illaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay inaad is hortaagto waxaa ka dambeeya waa ima aljanna wa ima annaar walidaalik baa ilaahay wuxuu ina leeyahay aayaadkaynu mar kastaba akhrino yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna إلا wa antum muslimuun war ha dhimanina baa ilaahay ina leeyahy idinku aan muslim ahayn walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun haddaba ammaanidu waxba ma tarto aakhiro camal baa loogu diyaargaroobaa laysa biamaaniyikum walaa amaaniya ahli lkitaab man yacmal suu'an yujza bih walaa yajid lahu min duuni illahi waliya walaa nasiira ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا إلهي وحلي أماندي نماها يتأهل كتابك مدنبا هو عمل آخر السعي شقى لوغو ديار قروبة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها إذن أيها الأحبة آفاتك وقوة وين كانه inuu dadku diyaar noqon waayo keena dadku inuu aakhiro xusuusan waayo keena dadku inuu xabaasha arki kari waaya iyadoo dunida dadka hoose ka badan yahay dadka saaran magaalo kaste magaalada ka dhinac dhasan baa ka badan haddana bini aadamku inuu daaraha arkay xabaalaha arki kari waaya waa waxaa jab qabta waxaa dhinacaaga ku jira ee dad jiifa inaad arki kari weydo ee daarta ay kuu muuqataa waa mashkilad yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya wahum can alaakhirati hum haafiluun kuwa ilaahay ka gaaloobay baa ilaahay wuxuu ku tilmaamay daahirka noloshay garanayaan baa ilaahay yidhi ama aakhira iyo xaggeeda waa ka moogan yihin waa dhoohan yihin daba maxaa ka hortaagan bini aadamku xaqiiqada uu ogyahay inuu u diyaargaroobo ulaaha hiya alghafla waxaa koowaad aynoo diidan inaynu diyaargarowna waa alkhafla waa dhoohani waa moogani waa adigoo alxaqaa'iq alkubraa ismoodmoodsiinaya raba inaanad xasuusanin adigoon rabin inaad aakhiro xasuusan adoo raba inaad janniyo naar xasuusan saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyay iqtaraba linnaasi xisaabuhum wa hum fii ghaflatin mucriduun ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه wahum yalcabuun ilaahay wuxuu ina leeyahay dadka waxaa ku soo dhowaaday xisaabtoodii in lagu xisaabinayo maxaa lagaa xisaabinayaa waag kastoo beriya daqiiqad kastoo ku soo martaa lagu xisaabinaya waxaad qiyaastaa waxaad soo noolayd waxaad soo qabatay waxaad soo jirtay waxaad ku soo fakertay waxaad ahaan jirtay waxaad qabatay oo rabbu samaawaati waalardi uu ku weydiinayo oo lagu yidhi weliba ilaahay hortiisa ka dhaqaaqi maysid qadamaa cabdin yowma alqiyaama ma ma dhaqaaqayaan ilaa yaa as'iladaa la weydiiye mooyaane ilaahayna wuxuyna leeyahy dadka xisaabtii way ku dhowday iyana waa haafiliin iyana waa haafiliin ma yatiihim min dikri min rabbihim muxdati xagga rabbigooda ugama yimaado waano cusub oo ilaahay dhankiisa ka timi ilaahya waxay maqlaan iyagoo weli cayaarta ku jira baa ilaahayli ila istamacuuhu wahum yalcabuun dhagahooda waxay soo gaadhaa iyagoo weli cayaaraya oo laahiyatan quluubuhum baa ilaahay leeyay subxaanah wa tacaala waandirhum yowma alxasra id qudiya alamru wahum fii gaflatin wahum laa yu'minuun nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wassalaam oo furash yar ku jiifa salli oo salligii uu ku yaallo calaamaddiisii salliga markaad ku seexato adigoo feedho qaawan waxaa kugu sawirmaya xariijimaha salligu uu leeyahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qiyaas oo salli intuu ku seexday salligii uu ku sawiran yahay calaamadihiisii adduun salluu kaga jiifaa maaha inuu adduun waayey saxaabadu iyo nebiga caleyh isalaatu wasalaam wakhti aanay waxaysanin iyo wakhti ay waxaysteen labaduba waa soo maray laakiin adduunkan marnaba qalbigooda gelin ee gacantooda ku jiray walidaalik buu cumar wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah low ittakhadta furaashan awfara min haada maad furaash yaroo kan ka fiican yeelatid yaa wamaa lidunyaa walii waladii nafsii biyadihi ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب صار في يوم صاف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam cumarow ani iyo adduun maxaa naga dhexeeya adduun iyo aniga maxaa naga dhexeeya ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee adduun miyuu yahayba tusaalihiisu nin socoto ah oo maalin xagaaya socda oo geed hadhsaday saacad geed hadhsadoo dabeetana ka tegay kaas caqligiisa haddaad aguguba iska soo qaado socoto ahaan lahayd oo aad cidda kugu kullaato oo aad geed istiraada hadhso maxaad ka fekeri lahayd ma daara ka dhiso ma furshaan dhigdhigo maxaad ka fekeri lahayd caqliyadda kuwan adduunka jecel waa la daba qaadaa furshaanta iyo waxoo dhan oo dee taambugiyo iyo furshaan iyo waxbaa loo dhisaa laakiin alinsaan alfitriy bini aadamka caadiga ah dadka maanta dunida jooga qaar baa jira daaraynta ay dhistaan hal habeen sanadkii u hoyda laakiin bini aadamka fitradiisii aanay xumaanin wuxuu u fakaraa okay waa isku mid inaad dhinaca dhigto iyo inaad salli dhigato iyo inaad iska yaro jiibsato the same mar haddaad saacad kadib aad ka kacaysay ihtimaam badan ma siiyo geedku saacad hoos joogayo siduu hoos joogayo wuxuu nabigu leeyay anigii adduun saasaan isku nahay rajadan dheer ee bini aadamku iska dhaadhiciyna sideedaba qur-aanka marka la joogo waa madmuum afarayta in matacnaahum siniin uma jaa'ahum maa kaanuu yuucaduun maa aghnaa canhum maa kaanuu yumatacuun ka waran baa ilaahay leeyay dadkan haddaanu u raaxayno sannado sannadaa loo badiyo laakiin uu u imyimaado markaa wixii loo yabo hayna uu ka dambeeyo maa aghnaa canhum ma kaanuu yumatacuun baa ilaahay ku tilmaamaya walatajidanna axrasa annaasi calaa xayaatin wa min aladiina ashrakuu yawaddu axaduhum low yucamaru alfa sanatin wamaa huwa bimusaxsixihi min alcadaab yahuud baa ilaahay ka warramaya iyaga iyo kuwa mushrikiintiiba waxay jecel yihin kun sannadood haddii cimrigiisa qofka laga dhigi lahaa xataa haddii kun laga dhiga baa ilaahay leeyay ma kun baa kaa celin naar wamaa huwa bimusaxsaxihi min alcadaab an yucamar wallahu basiirun bima yacmaluun idan ayuha alaxiba rajadu waa inay koobnaata nabigu calayhi salaatu wasalaam khad buu jeexay siyaabo badan bay usa sawiraan culammadu khad murabac ah square afar gees leh dabeetana xariiq kaluu ka dhex saaray xariiqda kale xariijimo uu yaalyaalay dabeetana nebigu wuxuu yidhi kaasi waa bini aadamkii kaasina waa ajashiisii squarekan saarane amalkiisuna waa kaa ka sii baxsan buu leeyahy waa xariiqdan ka sii baxsan squareka yar وهذه الخطوط الصغار الأعراض خطوطا يريرة دنعية وبحضينا ومشكلات كان كل بها ليليسا فإن أخطأوا هذا نهش وهذا dad kan ka badbaada kanbaa kugu dhacaya haddaad kan ka badbaado kanbaa kugu dhacaya ilaa iyo marka u dambaysa nafta lagaa qabto maxaa xal ah xalku waxa weeyaan amalka jooji oo maxay samee istacid liyowmi alqiyaama aw liyowmi alaakhira aw lilmowt walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam nin dhallinyaradii ka mida ah saxaabada ayuu garab ka qabta waa nin dhallinyaro ah cabdillaahi ibnu cumar ibnu lkhadaab waa dhallinyaro fii muqtabali cumrihi ku jira bale waxaynu naqaanaa in dagaaladii koowaadya laga reebay oo la yidhahdo carruur baatay geli maysid beder iyo meelaha dagaaladii koowaad waa la reebay uxud nabigu wuxuu ku yidhi kun fi dunyaa kaannaka hariiba wacaabiri sabiil oday lama hadlaya nebi maxamed inan yar buu la hadlaya inanka yar ayuu la hadlayay wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam kun fi dunyaa kaannaka hariib adduunkan waxaad ku ahaataa sidii nin hariiba strange magaalo soo galay aw caabiri sabiil ama mid jidka gudbaaya ku ahow isagoo weeleeyey cabdulaahi bnu cumar xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu isaguna wuxuu odhan jiray idaa amsayta falaa tantadiri sabaax arag wiilkaasi sida uu weeleeyey warkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam si fiican buu fahmay markaasaa isagana taladiisii waxay noqotay idaa amsayt falaa tantadiri sabaax haddaad galabaysato waaga berigiisa ha sugin ka hor inaad dhiman doonto ku talagal wa idaa asbaxta falaa tantadir ilmasaa haddaad eh, waa beriisatana galabnimo ha sugin nebigu calayhi salaatu wasalaam muxuu ina baray xadiidka marka la seexanaya waxa la yidhaha hadiiyo marka la soo kacayo waxaa la yidhahda markaad sii seexanaysana waxaa lagu baray inaad sii tidhaahdo ilaahu naftan haddaad qabato unahariso yacni waxaad ku talagelaysaa inaanay soo wada kici doonin walidaalik wardi waxa lagaaga dhigay inuu kuu ahaado markaad jiibsanayso aakhiro xasuusteeda inay wardi ku ahaato amalka inaad joojiso waad ilaahay baryayso subxaanahu wa tacaala ilaah haddaanad soo celin naftatan na u naxariiso haddaad soo dib u soo celin doontana ilaahay waxaad ku ilaalisaa dadka saalixiinta waxaad ku ilaalisaa markaad waa bariisatana maxaa i lagu yidhi waxaa mahad iska leh ilaahay geeri dabadeed soo kiciyey yacni jaanis baa lay siiyey qof le weeyaan markuu seexanayey jaaniskaa muu hubo u dardaarma markuu waagu baryeyna wuxuu ku faraxsanyay in rabbigii jaanis siiyey oo uu ilaahay wuxuu ku mahadinayaa in la siiyey nolol geeri dabadeed sida awgeed ayuhalaxiba cabdillaahi bnu cabaas baa ninku yidhi ila tali dabeetana ninkii isagoo waaninaya wuxuu ku yidhi iqtanim khamsan qabla khamsin shan shan hortood ka hanimayso waa maxay intaad dhallinyarada tay dadaal oo geeri gabow ha sugin dadku waxay sidhaahdaan xagga dambe wax ka qaban doontaa war xagga dambe tamartu way dhammaataa mahma aad caqliyaysato caqligu waxba ma toro haddaanu awooddii fulinaysa jirin awooddu waxay joogtaa intaad dhallinta tahay intaad dhallinta tahay baad wax qaban kartaa markaad gabowdo caqligaagu wuu kori laakiin tamari ma jirto idan waxqabadku xagga horuu jiraa sidaa ogeed buu ibnu cabbaas wuxuu ku leeyahay ninka kan dhallinyaranimadaada khaniimayso waxaad daaco iyo cibaado iyo khayr samaysan karta intaad dhallinta yar tahay samee intaanad gaboobin wa sixatika qabla saqamik inta aad caafimaad qabto xagga dambe haddaad xanuunsato dee tamar dhigta waxaad wax qabsan kartaa waa maxay waa intaad caafimaadka qabto waghinaaka qabla faqrik intaad wax haysato intaanad faqrinin bini aadamku inta uu hanigayaybu ugu shaxiixnimo badan yahi waayo waa intuu ugu brogaraamka badan yahi mar kastoo shilin kuu kordhaba brograamadaada badanaya saa daraaddeed baahidaadaaba tiro badanaysa xogaaga yar markaad haysatay brograamkaagu uu yaryahay waxaa laga yaabaa waxaad haysato dhan aad bixin karto wax ibnu cabaas wuxuu leeyahay isagoo xadiidkaa nebiga u tilmaamaya qaala rasuulu llahi sala allah alay slam lirajulin wahuwa yacidu hinaagaaga markaad wax haysato wax la bax intaanad faqrinin wa firaaqaka qabla shuqlik firaaqada intaad tay ninku intuu dhallinyarada yahay buu wakhtigiisa leeyahay markastoo aad sii weynaato wakhtigaaga waa lagula yeelanaya bulshadaa kula yeelanaysaa qaraabadaa kula yeelanaysaa asxaabtaa kula yeelanaysa saaka markaad soo kacdo adigoo xaggaa u socday xaggaasay kuu kaxaynayaan markaad se dhallinyarada tahay xidhiidhkaaga bulshadoo dham wuu kooban yihi labaa saaxiibatiina warbar saaka iska waran xaggaad maraysa aad ku tidhaahdo eed wax xidhiidha leedahay xidhiidh kale ma lihid walidaalik waa inuu wakhtigaagu juhdi isu bedelaa waa inuu camal noqdaa firaaqadii baad haysataaye ka faa'iidayso wa qabla mowtik buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam axadu saalixiin ayuu boqoradii muslimiinta nin ka midii wuxuu ku yidhi limaada nakrahi lmowt maxaanu geerida u nacnaa buu weydiiyey dabeetana wuxuu ku yidhi camartum addunya wakharabtum alaakhira watakhaafuna an takhrujuu min alcimaari ila alkharaab adduunkaa camirteen buu yidhi de shaqadiina shaqo adduun noqotay aakhirana waxba iskamaydaan horraysiinin marka waa loojik buu leeyahy inaad nacdaan inaad meesha camiran ka tagtaan oo meelaan waxba idinka horreyn inaad qabataan waa waa nacaysaan buu ku yidhi ayuha alaxiba bini aadamka wuxuu noqday fakarkiisu fakar adduun adduunka maxaan qabanayaa maxaan helayaa maxaa isoo soo xataa wa huwa yusalli xataa markaynu salaadda ku jirno shanta daqiiqa aynu ilaahay is hortaagno shantaana waxaynu xisaabinaynaa adduun oo caqligeenna ku jira bale eh qad naxlamu biha waa ku riyoona bini aadamku waxa agtiisa yaal unbu ku riyoona haddaad riyooyinkii saxaabada dib ugu noqotee nebigu fasiri jiray nebigu caleyhi isalaatu wasalaam salaadda subax markuu tukada ayuu wuxuu odhan jiray ma minkum ru'ya war xalayaa wax arkay markaasay saxaabadii u sheegi jireen waxay arkeen dabeetana wuu u fasiri jiray riyooyinka haddaad dib ugu noqoto kutub alxadiid inta badan janno iyo naar iyo aakhire ka warramaya inta ugu badan le wax diin ku saabsan bay ka warramayaan waa nimankii aadaanka ku riyooday ee kan ku riyooday ee kan ku riyooday aakhiro innaga laakiin riyooyinkeenna haddaynu iswaraysanno nidhahno war bal maxaa ku riyootee waxay u badan tahay dhammaanteed inay adduun dhammaanteed inay adduun yacni qofku wuxuu mahmuum ku noqdo ayay ruuxdiisuna la tacaamushaa walidaalik ayaa waxaa yaraaday waxaynu aakhira u qabsanayno waxaynu ula baxnay waxaynu fikir aakhiro geysanay waxaynu wakhti geysanay waxaynu hanti gaysannay waxaynu beerannay nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa kharsi alaakhira jannada beerteeda sida loo boorto subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar kuwan baa lagu beeraa beerta adduunka waynu ka fakarnaa lacag bay u baahantay waxan bay u baahantahy inaynu beera samaysano adduun waa jecellay laakiin beeraha aakhiro guryaha adduun inaynu dhisno waa jecelnay laakiin nebigu wuxuu tilmaamay aakhiro guryaheeda si loo dhiso walidaalika ayuha alaxiba ninkii muslimka ahaa ee caalimka ahabaa waxaa la weydiiyey ninkii ninkiiba wuxuu yihi famal camal haddaa bal maxaanu qabanaa bal sheeg wuxuu ku yidhi naftaada ilaahay kitaabkiisa u bandhig ilaahay kitaabkiisa wuxuu leeyay faman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara boqorkii sulaymaan la odhan jiray warkan soomaalidoo kaleu markaa ninkii weydiiyey ayna raxmatullaahi buu yidhi dabeetana sheekhii wuxuu ugu jawaabay ina raxmat allaahi qariibun min almuxsiniin ina raxmat allaahi qariibun min almuxsiniin waar ilaahay naxariistiisaa dadka qusinaysaa buu le maada ilaahay naxariistiisii wuxuu yidhi ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi naxariista alleh kuwa samaha sameeyay u dhowdahay idan ayuha alaxiba maxaa aakhiro haafilka inooga dhigay dhowr sababood baan tilmaami doonaa ta koowaad waa tuulu lamal waa amalka yididiilada iyo rajadaynu qabnoo dheer qof isla aroortaa naftu kaa baxaysaa miyuu nagu jiraa qof waliba wuxuu isleeyahy inshaa allah cumur madiida kollay waxoogaa baa hadhay dambe xagga dambe ka shaqaysato qof isle aroortaad dhiman ama baraad dhiman ama bisha soo socotaad dhiman ma jiro waxaynu iswada leenahay oo madaxeenna ku jira insha allah kollay waxa hadhay waxaad wax ku qabsato waa dambeeya ilaahayna wuxuu ina leeyihi innahum yarawnahu baciidan wa naraahu qariiban baa ilaah yidhi iyagu waxay u arkaan aakhira iyo qiyaama iyo geerida iyo waxaa baciid mid fog annana waxay noogu muuqataa baa ilaahay leeyahay qariib mid aada u dhow sidaa awgeed baa kuwii gaala markuu alle ka warramaya wuxuu yidhi darhum ya'kuluu wayatamatacu wayulhihim alamalu fasawfa yaclamuun ilaahay markuu kuwa gaaleed ka warramayaa la yidhi iskaga tag nebi maxamedow ha cunaan oo ha bidhbidhsadaan oo ha ku raaxaystaan oo wayulhihim alamal rajada ha ku badadaashaan waasidhaa kolley dee cimriga fusxa kaadhaye xagga dambe inshaa allahu tacaala ayaad wax ka qaban doontaa fa sawfa yaclamuun baa ilahay yidhi subxaanah wa tacaala imaam alghazaliy raxmat ullaahi calayh ayaa wuxuu leeyay rajada dheeri amalkan dheeri yididiiladan fogi laba shay uunbaa waa asala buu leeyahy aljahlu wa xub dunya waxaa keena waa adduunye jacayl oo qofku baasha dhadhankeeda iyo macaankeeda iyo ay la fiicnaato aakhiriya waxaa ka dambeeyana uu ilaabo ilaahayna wuxuu leeyahy bal aayaddan u fiirsada man kaana yuriidu alxayaata addunyaa wasiinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun ulaa'ika laysa lahum fi laakhirati ila annaar waxabita maa sanacuu wabaatilu maa kaanuu yacmaluun ilahay wuxuu leeyay man kaana yuriid ninka adduun jacayl qaado ninka adduunku mashquuliyo wixiisu adduun yihiin iraadat اdunyaa baa waxaa lagu xidhay ulaa'ika laysa lahum fi اlaakhira ila الnaar ka labaadna waa jahli waa qofka oo jaahilka noqda waxa dambeeya waa qofka oo jaahil noqda xaqiiqat dunya wargaaladan filosofarada sheegta qaar ka mid a ah ayaa waxay u arkeen nolosha inaan waxba qabanin waayo wuxuu leeyay dee waan ka tegayaa maxay qiima samaynaysaa buu leeyay addunya kullaha cabath alfalsafa alcabatiya waxay leeyihin maxaan qabanayaa wax kastoo aan sameeyo soo berri dhiman maaya buu leeyay dan waa inaan iska daayaa waxeedoo dhan waaxid minhum ayaa islaantiisii dilay baa la yidhi iyadoo faraxsan iyadoo qosol soo arkoo dabeetana wadnuhu jaray miduu geliyey waa faransiiskii filosofkii ugu weynaa eh, faransiiska wakhtigii uu gesgaadh xukumayay islaantuu qabay buu dilay falsafa lagu joodina maxaa dhacay baa la yidhi weliba markuu dilay buu booliska la waxaan dilay xaaskii markaa boolisku shaqadiisa ha qabsado waa la qabtay waa la maxaa dhacay waxaan arkay buu yihi iyadoo faraxsan markaa waxaan sidhi buu yihi kolley halkan wax kale ma yaalliine iyadoo faraxsan un ha ka tagto nothing else wax kaloo tan yaallaa ma jiraan ee laxdadda ay faraxsantay kolleyba hadday ka baxayso iyadoo faraxsan ha ka baxda baan sidhi buu leeyahy ilaa madaxweynaha kayskii la gaadhsiiyey caqlu faransa la xidhi kari maayo baa la yidhi see la yeelaa waxay yidhahdeen masaxaadka caqliga iyo meelaha balaangeynelan waa ceeb in la yidhahdo france baa xidhay caqligeedii waa wax ceebe waxaan uga dan leeyahay adduunka haddaad xaqiiqadiisa garan weydo kaasi xaqiiqatu dunya wuu gartay laakiin xaqiiqatul buu garan waayey maa bacda almowt buu garan waayey adduunku wax laysku mashquuliyo inaanay ahayn wuu gartay wax weyn inaanay ahayn laakiin wuxuu garan waayey famaa bacdaha maxaa ka dambeeya ayuha alaxiba faraq baa u dhaxeeya amalka iyo rajada iyo tamaca bay yidhaahdaan fi luga alcarabiya amalka waxay yidhahdaan waa meesha aada u durugsan ee aanad rajaynayn inaad hore u gaadho tamacuna waa meesha qariibka ah bay yidhahdeen markiiba aad isleedahay waad gaadhaysa rajaduna waa meesha dhexdhexaadka bay yidhaahdaa nebi ibraahim markuu ilaahay waxa agtiisa yaalla hunguraynayay muxuu lahaa waaladii atmacu an yakfira lii khati'atii yowma addiin ilahay gacantiisa waxaa ku jira waa wax la rajeeyo wax la tamco haddaba ayuha alaxiba amalku inaad tidhaahdo dhiman maysid inaad tidhaahdo wakhti baa kuu hadhaynaysa waxa keenaa waa ima aljahl wa ima xubu dunyaa bay idhahdaan waa jaahilnimo ama adduunya jacayl alam yaani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illah wma nazla min alxaqi walaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qabl fطaala calayhim اlamadu faqasat quluubuhum wakaiiru minhum faasiquun ilahay wuxuu inoo tilmaamayaa subxaanaه wa tacaala kuwa mu'miniintahay miyaan wakhti aanay gaadhin quluubtoodu ay khushuucda baa ilahay yidhi oo ilaahay dikrigiisa iyo waxa xaqa la soo dejiyay u khushuucaan oo aanay la mid noqonin baa ilaahay yidhi kuwii kitaabka la siiyey oo fataala calayhim alamad wakhtigu uu ku dheeraaday dabeetana wakhtigii loo dheereeyey qalbi enga ka qaaday ayuha alaxiba adduunka istirsaal alaamaali almulhiya can taacati rabbi alcaalamiin maaha wax banaan laakiin waa meelaha laynugu itixaamay nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam laa yazaalu qalbi alkabiiri shaabban fi ithnayni fii xubi اddunya wa tuuli اlamal wuxuu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam kama zuulayo qalbiga qofka weyni laba weli waa ka dhallinyaro yacni da-daad doonto gaadh lixdan toddobaatan siddeetan intaad doonto gaadh qofka weyni qalbiga laba shay waa ka dhallinyara buu nebigu yidhi waa labadee waa xubu dunya iyo tuuli lamal adduunyo jacaylka lagama gaboobo qofku si kasta uu gabowsan yahay adduunka uu jecelyahy rajadana lama dhigo amalka waxbaa hadhay hadaad sagaashan jirto waxbaa hadhay unbaad is leedahay xagga dambe ayay intaad wax ku qabsan lahayd jirtaa ayuha alaxiba alamal fi dunya mahlaka walamalu fi laakhirati raxma afaman wacadnaahu wacdan xasanan fahuwa laaqiihi kaman matacnaahu mataaca alxayaati addunya mataaca alxayaati addunya uma huwa yowma alqiyaamati min almuxdariin ayuha alaxiba amalka dheeri waa xirfadda shaydaanku dadka ku halaago qaala yaa aadamu hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulki laa yabla aadanba halkii laga galay halkaas ahayd nebi aadam maxaa jannada lagaga saaray wuxuu ku yidhi ma tusiya geedka u aritaanka shajaratiilhold iyo wa mulki laa yabla imisaa shaydaan lumiyey oo qadiyadda tan ku lumiyey ina aladiina irtadaw calaa adbaarihim min bacdi maa tabayana lahum alhuda alshaytaanu sawala lahum wa amlaa lahum baa ilaah yidhi shayطaan baa wuxuu taswiil u sameeyey wuxuu mugdi wuxuu dhaldhalaaliyey amal iyo yeedidiilina wuu geliyey amalka cilaajkiisu waa maxay inahum yarawnahu baciida wanaraahu qariiba nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidka ibnu abi dunya soo saaray sheekh alalbaanine xasan ku tilmaamay wuxuu leeyahy in sha allah waxaynu axaadiis sheegnayna saxiixii xasanu baynu sheegnay najaa awala hadihi alumma awalu hadihi alumma bilyaqiini walzuhd wayahliku aakhiru hadihi alumma bilbukhli waalamal nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ummaddan dadkeedii hore waxay ku guulaysteen ee ku liibaaneen ee ku badbaadeen yaqiin qalbigooda degtay iyo suhdi suhdigu waa inaan xubu dunya qalbigaaga degin uhdigu maaha inaad faqiirto uhdigu waxa weeyaan waa inaad adduunka jeclaanin hadduu ku soo galo gacantaada ha ku jiro saa awgeed buu nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam waa bilyaqiin iyo bizuhd kuwa dambena waxay ku halaagsamayaan buu nebigu yidhi bilbukli waalamal gacan adayg iyo iyo rajo amal badni xadiiskii ku yaalay riyaadu saalixiinka tirmidi ibnu maaja wariya nin kastoo sheekh alalbaan isagu uu odhanayo waa daciif laakiin culammada kale ay xasan ay wax ku sheegayaan alkayisu man daana nafsah wacamila lima bacda almowt waalcaajizu man atbaca nafsahu hawaah watamanaa cala allahi alamaani idan ayuha alaxiba gaflada waa inuu ka baxa qofka raba inuu aakhiro u diyaargarooba amalka dheer waynu ka baxaa tamaniyaadka umniyaadka umniyadu imaa inaad wax mustaxiila tamaniyayso ama wax baciid ilmanaala ayaa umniyada la ydhahaa labadaba qur-aanka ilaahay waa ku tilmaamo mustaxiilku waa maxay yaa laytanii midtu qabla haada wa kuntu nasyan mansiya waa shay mustaxiila yaa layta lana mila maa uutiya qaaruuna waa baciid almanaalkay ku sheegaan haddaba umniyada lafteedu alamaani inaad ka riyoto un ammaanidu inta badan waa riyada soo jeedka qofku markuu seexdana wuu riyoodaa day dreamingka waxna yidhaahdaan adigoo soconaya madaxaagu intaa wuu shaqaynaya waxbaa ka buuxa waxaa ka buuxa in badanoo ka midi waa khuraafa waa waxaan jirin in badanoo ka midi waxaa laga yaaba khayaalaadka carruurtao kale inay u egyihiin daysaan dhici lahayd daysaan dhici waxaan baad samayn lahayd halkan baad ka bixi lahayd waxaasa madaxu ku sheekeynaya qofku markuu soconayo in badanina run maaha iyana waa farsamada shaydaanka oo shaydaan markuu ku ballan qaaday waxaan luminayaa in badanoo dadka ka mid ah muxuu yidhi wala udilannahum wala umaniyannahum wala aamurannahum ilaahayna wuxuu ku gabayay yaciduhum wa yumaniihim wamaa yaciduhum ashaytaanu ilaa guruura wuxuu ku ballan qaaday waan lumin oo lumin oo lumin buu yidhi oo umniya yididiiladaas iyo riyadaasaan u samayn oo u samayn buu leeyahy dabeetana waxyaabahaasaan fari doonaa ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa kuwa markuu qaaruun xoolihiisii soo bandhigay qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunyaa yaa layta lana mila maa uutiya qaaruunu innahu laduu xadin cadiim kuwii cilmiga la siiyey ilaahay wuxuu yidhi waxay yidhaahdeen waylakum hawaabu khayru liman aamana wacamila saalixa qolaba waxbaa la qiimo leh qolana xoolahaasaa la qiimo leh ninkaasi wato qolana waxaa la qiimo leh maxay aakhiro iyo camalka saalixa haddaba ammaanidu waxba ma tarto aakhiro camal baa loogu diyaargaroobaa laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab man yacmal suu'an yujza bih ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا إلهي وحلي أماندينا ماها يتأهل كتابك من نبأ هو عمل آخر السعي شقى لوجود يا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ciddii aakhire doonaysa ciddii adduunka doonaysa waa inagii soo marnay man kaana yuriidu alxayaata addunya waziinataha ulaa'ika baynu soo marnay laysa lahum aakhire inaanay waxba lahayn cadaab mooyaane amaa aakhiro kuwa doonayaana waa kuwa kan iraadat alaakhira waman araada alaakhira wasacaa laha sacyaha iraado qura maahee wasacaa laha sacyaha sacyi gaara bay leedahay ikhlaas leh oo shareecada waafaqsan oo وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا إذا أيها الأحبة نبي محمد عليه الصلاة والسلام sida sheekh alalbaani xasanka ku tilmaamayo sanadkiisa wuxuu soo maray xabaal dabeetana wuxuu yihi man saaxibu hada alqabr war xabashan yaa ku jira waxay idhahdeen fulaan hebel baa ku jira dabeetana wuxuu yihi ragcataani axabu ilaa haada min baqiyati dunyaakum kaa xabaasha ku jira maanta sow ma aragtaan laba ragcadood oo salaada ayuu waxaa adduun haysataan oo dhanka jeceliyay maanta iminka markaynu halkan joogna laba ragcadood miyaynu adduunka jecelnay mise nin waliba ina adduun badani soo galaa buu jeceliyay ragcaddaa inala khaliifa ina khafiifa inala fudud hadda waxaynu isweydiinaynaa sheekh salaadii sunno iyo waxaa ka kaalay faralkii faralkii iyo shaqadiiba isqaban waaye maxaa la yeelayaa marka wadaadka waxaa la rabaa inuu fatwoodo uu keeno si salaada loo fudaydin karo ay meesha uga baxdo shaqadu ay u noqoto noloshu waxaanay ka maarmaynin nebiguna calayhi salaatu wasalaam intuu xabaal soo dulmaray ayuu wuxuu leeyahay kaa xabaasha ku jira ragcataani axabu ilaa haada min baqiyati dunyaakum kan xabaasha ku jira laba ragcadood baa adduun waxaa haysataan oo dhan maanta agtiisa lagaga jacayl badan yahay alaacalku marnaba wax ma taro yaa laytanii qadamtu lixayaatii waxba ku tari mayso rabbi irjicuun lacallii acmalu saalixan fii maa tarakt ilaahay wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamayaa berri inaynu xoog uga fakarno yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha waltandur nafsun maa qadamat liqadin waataquu allaha in allaha khabiirun bima tacmaluun war kuwa iimaanka laga helayo alla ka cabsada baa ilaahay yidhi taqwa allah waltandur nafsun maa qadamat liqadin baa ilahay yidhi naf waliba ha eegto berri waxay u horumarsatay habeenkii markaad seexanayso waa waxaad isweydiisaa war haddaad caawa naftu kaa baxda maxaa kaa horeeya oo ilaahay wuxuu ina leeyahy walaa takunuu kaladiina nasuu allaha faansaahum anfusahum ulaa'ika hum alfaasiquun intaanad hadhow calaalin low anna lii karatan fa min almuxsiniin intaanad odhanin adduunkaynu u baahanay idan ayuha alaxiba qur-aanka ma jiro beej qur-aanka ka mida baan filayaa waanad laba qadiyadood mid uun ku arkaynin waa labada mas'ale ee ugu badan ee ilaahay kitaabkiisu ka hadlo innagana waa labada ugu yara aynu ka hadalno qur-aanku imaa ilaahay buu ka warramayaa sifaynaya wa ima alaakhira waa labada qadiyadood ee ugu badan ee ilaahay kitaabkiisaba ku yaalla qur-aanka lixda boqol iyo afarta beyj uu leeyahy labada qadiyadood ee ugu tiro badanna uu ka warramaya imaa ilaahay iyo weynidiisu ka warramaya iyo sifaadkiisa iyo cadamadiisa iyo xuskiisa amase wuxuu ka warramayaa maalinta aakhiro iyo khatarteeda iyo janno iyo naar iyo awsaafteeda iyo waxa ka jira iyo qiyaamaha iyo ahwaashiis iyo geeri iyo wixii ka dambeeya labada qadiyadood unbaa u badan wuxuu qur-aanku ka warramo aadanuhuna waa labada ugu yar wuxuu ka hadlo bini aadamkuna waxa uu ka hadlo waa labada ugu yar markaynu isu nimaadno intaynu ilaahay ka warannaa iyo xuskiisa iyo dikrigiisa markaynu isu nimaadno intaynu aakhiro iyo waxa jira ka warrannaa waa labada ugu yarayna waynu ka hadalno xataa mac wadaadada ku dar adduunka iyo sii loo guulaysan lahaa iyo gaalka sii laysaga celin lahaa unbaaba madaxa wareerisay laakiin aakhiro iyo rabbi waa labada qur-aanka makiga oo inta ugu badan ay ka warramayaan waa labadiiuu nebi maxamed dadka ku tarbiyeeyey waa labadii rijaalka soo saaray labadaa hadduu aadanuhu ka dhismo aakhire wuu u diyaargaroobaya hadduu qofka bini aadamkii fahmo ilaah iyo weynidiisa subxaanah wa tacaala iyo xuska uu xaqa u leeyahay cadamadiisa iyo hadduu garto inuu is hortaagi doono oo uu xisaabin doono oo maalina ay jirto rabbiga aada hortegayso waad ku xisaabtamaysa waad diyaargaroobaysaa maanta qolada ardada ahi marka laydin idhahdo usbuuca dambe waa imtixaankii maxaa yeeshaan ma seexataan ma is tirahdaan insha allah waad naragaato eh, waad gudbi doonta yacni waxaad warwar baad bilaawdaa fakadalik qofka mu'minka ahi wuxuu ogyahay imtixaan inuu ku jiro hadda bayjajkiisa inaad qorayso waa baryo kasta waa waraaq imtixaano lagu dhiibay waa kasta kuu barya waa waraaq cusubaa imtixaano lagu dhiibay oo waxaad ku qoraysaa ama naar ay ku geynayaan ama janno ay ku geynayaan waxaan ku soo koobaya markaa hadalku inuu koobnaadaabaaba roone aakhiraan u diyaargarowno ilaahayna qur-aanka in badan buu inugu farayaa inaynu u diyaargarowno aakhiraan u diyaargarowno waxaynuu nimi duulaan aakhiraba ogeyn walidaalika baynu geediga ku darsannay intay ka fekerayeen baynu ka fekernay markaa sidee shaqo loo helaa sidee jacad loo dhigtaa sidee daar loo dhistaa see guriga loo iibsadaa see gaadhi loo iibsadaa inta iyagu ka fekerayeen manay ahayn qof aakhire ka fakeraya qof adduun ka fekeraya inay isku in ama isku aragti ama isku waxay noqdaan marnaba macquul ma ahayn sala allahuma calaa muxamedin wala ali wasaxbi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin